हमारे सांसदों और विधायकों के भी बड़े अजीब हाल है विधानसभा में जाते हैं तो वे जनता की समस्याओं को उठाने के बजाय मोबाइल पर उल्टे सीधे फोटो देखने लगते हैं जी हाँ ऐसा ही एक मामला पहले भी हो चुका है जिसमें संसद में एक सांसद उल्टे सीधे वीडियो देखते हुए पकड़ा गया था लेकिन हाल ही में बेंगलुरु में विधानसभा में मोबाइल पर लड़की की तस्वीरें देखते हुए एक फोटो वीडियो वायरल हुआ है जिसके बारे में विधायक का यह कहना है कि वो तो लड़कियों के फोटो इसलिए देख रहा था कि वह बहु ढूंढ रहा था विधायक एन महेश ने इस बारे में यह कहा कि मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए बेकार की बातें फैलाई जा रही है मैं मोबाइल लेकर अंदर गया ये मेरी गलती थी लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा अब भला ये बताइए कि विधायक जी को भी विधानसभा में और वो भी सत्र के दौरान बहु ढूंढने की कैसे सूची क्या उनके पास बहु खोजने के लिए और कोई समय उपलब्ध नहीं था जनता के धनराशि से विधानसभा चलती है और उस समय विधायक फोटो देखने में व्यस्त हो जाते हैं